Soy el pibe de los fierros pesados. Y esta chingadera. Es mi arma. Se forjó en 1843 en Rusia por mis abuelos con el gobierno chino y se usó en la guerra de los champiñones. Se dice que esta arma es tan potente, que el país enemigo se rindió en el primer día de la guerra. <laughs> Pero qué coño, ¿y este líquido blanco pegajoso? Cabrones mamahuevos. ¿Quién violó mi puta arma? Una vez me notificaron que un soldado se violó a mi hermana. Era cierto. Era cierto. Pero también me notificaron que el soldado era mi compañero mercenario y lo maté a balazos. ¡A <laughs> Ja, ja, ja, ja. Mi hermana la gorda. Guajajajaja. Soy el rey de este mundo y voy a matarlos. ¿Eh? Maldita arma estúpida. Ya matalo, imbécil.